turismo sexual. Turismo sexual. É, está, não, não, é, e eu... Turismo sexual. Turismo sexual. É, está, não, não, é, e eu... Turismo sexual. Turismo sexual. É, está, não, não, é, e eu... Turismo sexual. Turismo sexual. É, está, não, não, e eu... Está, não, não, e eu